हेलो गाइस कैसे हो आप आशा करता हूँ आप सब ठीक होगे तो गाइस मैं आपका प्यारा डीजे सोनू महाकाल गाँव बैसा सत्य मोहन जिला मेट से लेके आ चुका हूँ मैं एक न्यू फिल्म सेटिंग आपके लिए भोलेगा सॉन्ग्स है चिल्ला बना दे रहे तो अपनी सोच समझ को अलविदा करें और शुरू करते बिना किसी बख्शो दिए वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूर सोचना अपने कान पे ईयरफोन नमक कहीं लगा रहे वरना कहीं से भी उड़ती चप्पल आके पड़ सकते सॉरी कान पे चलते गए अपने एफ एल स्टोर के पास एफ एल स्टोर के पास जाने से पहले मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में इस टाइप का पासवर्ड है पासवर्ड हम आपको बोल के बताने वाले हैं तो चलते हैं गाइस तो गाइस जैसे कि देख रहे हो वीडियो अपलोड हो रही है हमारे जो सॉन्ग्स अपलोड हो रहा है एफ एल स्टूडियो पे तो मैं भी सुना देते हैं आपको तो गैस इसकी जो पी पी एम एक सौ चालीस है चलता है गैस दो के ऑपरेटर तू काम सु कंपटीशन करेगा और जिस टाइम पे बजेगा ना तू तो आगे आगे भगेगा चल भी ऑपरेटर बजा 哦。 तो गाइस आपने गाना तो सुन लिया होगा गाना आपको अच्छा भी लगा होगा बहुत अच्छा लगा होगा इस क्योंकि गाना ईडीएम e सॉन्ग से इसकी ज़रा ये देख लीजिए ये सीटी है दो सीटी है ठीक है गाइस उसके पैटर्न देख लीजिए गाइस तो हर किक है ठीक है गाइस और नीचे देख लीजिए ये वाला पैटर्न मैंने बंद कर रखा है ठीक है ये साइड लूप है इसमें अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसको जज करो या उसकी बुक फाड़ दो मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए